Встановив, увімкнув, забув. А потім через 4 роки повертається, бо щось дивно працює система. Звісно, чистити потрібно. Вітаю! Основна задача рекуператора створити комфортне та безпечне середовище для життя людей. Іноді трапляються випадки, коли після декількох років експлуатації рекуператора споживач відчуває зміни в роботі системи. Важливий момент чистка. Сіточки під передніми та задніми кришками попереджають потрапляння в кімнату пилу, пуху, пилку, комах та шерсті тварин, тому вони мають схильність до забруднення. Сіточки та сам теплообмінник необхідно чистити як мінімум раз на рік. Інструкцію з розбору рекуператора ви можете знайти в технічному паспорті. Якщо ж ви не володієте необхідними навичками, зверніться до сервісного центру прана. Для приміщень з великим навантаженням на рекуператор, наприклад, медичних закладів чи салонів краси, для дотримання певних санітарних та технічних вимог необхідно проводити чистку два рази на рік. Тільки регулярна чистка гарантує безпечну експлуатацію рекуператора. Наступний момент сервіс з вентиляційною технікою, як і з автомобілями. Пройшов певний пробіг, час їхати на сервіс встановили рекуператор більше трьох років назад, час перевірити справність двигунів та плати керування. Як показує практика, вчасне сервісне обслуговування суттєво подовжує термін експлуатації системи. Рекуператори прана з пробігом 5, 8 та 10 років досі ефективно працюють, створюють комфорт, підтримують здоров'я людей та навіть зберігають цінні історичні пам'ятки. Ремонт Частина сервісного обслуговування. У випадку, якщо рекуператор видає нетипові звуки, не працює двигун, кнопки керування не відповідають функціям системи, необхідно терміново звернутись до сервісного центру. Сподіваюсь, ці поради покращать ваш комфорт. Підписуйтесь на канал Прана, щоб дізнатись більше новинок.